बेटा बताओ आप अपने परिचय दो हाँ, इसके बारे में good morning my name is Neha okay and my name is Khushi school का नाम my school name is S K C block सुल्तानपुरी ओके तो ये कौन सा आपका प्रोजेक्ट बनाया आपने गुड मॉर्निंग सर हमारे मॉडल का नाम है biocoal eco friendly fuel okay biocoal यानी जाप कोयला जो हमें ऑर्गेनिक वेस्ट से मिलता है ऑर्गेनिक हाँ। वेस्ट में हमारा आता है agriculture waste and forest waste sir agriculture waste में आता है हमारा मक्के का भूसा हाँ। बकरी की छाल चावल का भूसा मूंगफली के छिलके धान का भूसा गन्ने की खोई पेड़ पौधों की पत्तियाँ हाँ, एमसीडी का वेस्ट एंड कॉलोनियों का वेस्ट इन सब से मिलाकर तैयार किया जाता है इसको बनाने के लिए हम सभी मलबों को फार्म पर रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं वहाँ पर हम जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम क्रश करते हैं ये हमारा क्रश हो रहा है रॉ मटेरियल क्रश होने के बाद हम इसे ड्रायर करते हैं ड्रायर हम्म, हम्म, हम्म। करने के बाद ड्रम रो जो हमारा मटेरियल होता है उसको मशीन में डाल करके हमारा रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है ओके रॉ मटेरियल तैयार होने के बाद कहाँ कहाँ यूज़ होता है फैक्ट्रीज में यूज़ होता है बॉयलर में यूज़ होता है कॉन्वेंट्स में और बॉयलर में सारे में industry food process canteen dyeing को बनाने में हमारे स्टेट्स में महाराष्ट्र में गुजरात में राजस्थान में तमिलनाडु में किया जाता है बायोकोल का यूज़ हमें क्यों करना चाहिए जीवाश्म ईंधन जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से सी का सी हमारी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है जिससे ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि हो रही है ग्रीन हाउस वृद्धि के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और हमारा पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है सर इसके कई सारे एडवांटेज है जैसे कि लकड़ी व कोयले से सस्ता होता है और सर आप जानते होंगे कि जो कोयला है उसको जलाने पे कितनी सारी जहरीली गैसेस निकलती है जैसे carbon dioxide sulphur dioxide nitrogen dioxide sir लेकिन जो बायोकोल है उसमें ज़्यादा जहरीली गैसेस नहीं होती जो हमारे वातावरण को दूषित करे ये ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा नहीं बनती सर ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है सूर्य की रोशनी को लगातार ग्रहण करते हुए हमारी पृथ्वी दिनों दिन गर्म होती जा रही है जिसके कारण लोगों में अनेक तरह की बीमारियां फैल रही है इसकी आ, हम कोयला जलाते हैं इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है सर बायोकोल को हमने होममेड भी बनाया हुआ है सर हमने सारा रॉ मटेरियल कलेक्ट कर लिया कलेक्ट कर लिया यानी ऑर्गेनिक वेस्ट फिर हमने इसको क्रश कर दिया सर हमारे पास क्रशर मशीन नहीं थी इस वजह से हमने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद हमने इसको पानी में मिला के अच्छे से इसको चॉप कर दिया सर इसको चॉप करने के बाद हमने इसको छन्नी में छान लिया सर छन्नी में छानने के बाद इसका सारा पानी निकल चुका है बालकल तैयार हो सर ये हमारा बालकल तैयार हो तो sir collect raw material organic waste हमने सारा रॉ मटेरियल कलेक्ट कर लिया यानी ऑर्गेनिक वेस्ट फिर इसको ग्राइंड ना मिक्सचर हमने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया ग्राइंड करने के बाद स्टेन इट हमने इसको पानी में जैसे हमने अभी आपको बताया छान लिया छानने के बाद हमने शेप इट इनटू ब्रैकेट्स इसके छोटे छोटे पीसेस बना दिए dry the briquettes for one whole day फिर इसको एक दिन के लिए हमने धूप में सुखा दिया बायोकोल रेडी टू यूज़ हमारा बायोकोल यूज़ करने के लिए तैयार हो चुका है ये प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है इसको बनाने में कितना समय लगा आपको सर ज़्यादा से ज़्यादा तीन चार दिन तीन चार दिन और कितना आपका एक्सपेंस कितना हो गया खर्चा कितना हो गया सर इसमें हमारा कुछ खर्चा नहीं हुआ क्योंकि सारा ये हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है ना हम्म, हम्म, हम्म, नहीं ये जो प्रोजेक्ट ये जो आपने बनाया ये सारा ये कार्डबोर्ड लाए हो आप कितना लगभग कुछ बताएंगे आप को अच्छा मैडम को बताए मैम आप बताएंगे कितना खर्चा आ जाता है इसमें लगभग कम से कम मतलब एक डेढ़ हजार रूपए का खर्चा तो लग ही जाता है थोड़ा मोटर वगैरह खरीदी है जैसे इसमें क्रेशर के लिए इसमें मोटर का प्रयोग हुआ है बैटरी का हुआ है और बोर्ड वगैरह है जी जी तो इसमें थोड़ा खर्चा तो हो ही जाता है जी जी जी जी अच्छा मैम क्या आप चाहते हैं ये जो आपने दिखाया है बच्चों ने ये दिखाया है हाँ क्या ये आम जीवन में आपको नजर आता है अपनी कॉलोनियों में अपने घरों में अभी अपनी कॉलोनियों में नहीं है लेकिन इसका तमिलनाडु गुजरात वगैरह में तो यूज होने लगा है हम यही चाहते हैं कि अपने अपनी कॉलोनी में भी इसका यूज हो यूज हो तो इसके लिए मैम हाँ क्या यहाँ से जो प्रोजेक्ट बन के जाते हैं नेक्स्ट नेशनल लेवल पर जाते हैं या स्टेट लेवल पर जाते हैं तो क्या किन्हीं अधिकारियों के द्वारा साइंस के इंडस्ट्रीज़ के मालिकों के साथ या पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ या इनके साथ मिलके कुछ इस चीज़ को इन योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है जाते हैं आगे लेकिन हमारा अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ है आगे तो हमें इतनी नॉलेज नहीं है ओके ओके ओके पर ये जाना चाहिए आप मानते हैं ना हाँ, मतलब इतना इतनी में जाना चाहिए हाँ, हाँ। क्योंकि विदेशों में हो रहा है और यहाँ पर अभी नहीं हो रहा तो होना चाहिए होना चाहिए थैंक यू मैम धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया दोनों ने बहुत बढ़िया और इम्प्रूव करो बहुत अच्छा